嗨，大家好，我是 Coco。今天呢，主题原本要是这只影魔的，但是我实在是没有点出什么看起来特别好用的技能，所以今天的主题依然是我们的尼亚。但我在尼亚身上，我想要试试看这个新技能。 它可以让你翻箱子翻第二次的时候，一定会拿到一只手电筒。然后你如果把鬼照瞎，那个鬼就会有三十秒的障目效果。嗯，我想来玩玩看这个技能。然后搭配它的会是我们的药到病除跟强盗止血，毕竟三个喷箱剂搭配在一起好像还不错用。然后再搭配我们的 DH，因为大家知道我没有 DH 活不下去。 好，我们马上进来看看吧。OK，我们来到后院。My God！My God！ 好，先绕死。什么？还有一首诗？ 有点尴尬，哦，对我要再说一件事情，我现在嘴巴有点破掉，然后有点肿，所以，呃，我可能讲话不是很清楚，但是我猜我后置的时候应该会当上字幕。前期是我要听得懂，我后置的时候要听得懂我自己在说什么。 Oh my god! Oh my god! 我不知道他会站谁射靠边，我只想要玩两场，怎么其中一场就是守尸？我真的不想要为了这个《白起纪年》这部影片玩太多场。 weather. Are you serious? Okay, 我不能打在这里，我绝对不能打在这里，我觉得。 啊！结果正常，拿后这些属性完全没用到。 <laughs> Oh my god. 得离开这区，不然我死掉。他不服，太好了！开门！不是，我你妈嘞！了？把板子下掉。 What the fuck？救下来了！无法的无法的。嗯，可惜。OK，那这张地图这是什么？教堂对不对？坎贝尔城会教堂。哦对，然后我忘记我应该要先去翻箱子对不对 m God！ 哦不！不是，我只想换个箱子，我怎么进这组了？再翻一下。Oh god，错的。What？不是。有礼吗？ 没有 re 提到好 god 完了没有要 <laughs> 不 呃，我得丢，我得带走。完了。那是红菜吗？Oh my god. 怎么是卡枪？怎么又是卡枪？完了。 Oh my god! Oh! 哎，好快！救人速度超快！往下走哪里？ 那边是有过去，听你的。那把双音筒用送他吧，反正我像也没什么在用双音筒。 可以啊，好了，今天这集差不多就到这里结束了。呀，感谢大家今天收看。然后这个技能屏蔽呢，我觉得我可能没有做出太多手电筒有实用性的部分。但是说实在的，我自己在实战方面，平常啊，自己在实战方面平比较喜蛮喜欢带手电筒的。但是说实在，这个技能就比我。 第一时间就要先去翻箱，然后要先拿出一个，是说一只手电筒才能用。然后，其实说实在的，我平常在野场打出来的时候，自己翻箱子也会翻到更好的手电筒，其实也不太需要这个技能。那，哦，我我自己觉得对付瘟疫或是对付什么军团之类的，说实在，手电筒好像没有怎么用。那，对，这差不多就是差不多这样。 好了，样感谢大家今天收看，我们下次再见，各位，拜拜。